अस्सलाम वालेकुम आदाब कैसे हो दोस्तों फिर से एक सेशन हम आप बात करेंगे आज का सेशन हम बात करने वाले हैं influenza like symptoms influenza influenza आपको पता होगा सर्दी खांसी ज़ुकाम कफ ब्रेथलेसनेस दम लगना इसको जो है हम ऐसे जो सिम्टम्स हैं फीवर इसमें हम इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं तो इस इन्फ्लुएंजा में विच मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन कौन से उपयोगी हैं इन्फ्लुएंजा जो सिम्टम्स है साइन सिम्टम्स है इसमें हम कौन कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इन्फ्लुएंजा मतलब एक viral disease viral viral infection से जो इन्फ्लुएंजा हमें तैयार होता है सर्दी खांसी बुखार और कफ और ब्रेथलेसनेस ये जो तैयार होता है उसके ऊपर हम कौन कौन से आयुर्वेदिक ड्रग वापर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ, अगर हमें कफ है तो हम वहाँ पे वासा सिरप वासा वासा से जो बना हुआ है वासा रिष्ट नाम का सिरप आता है उसमें अलग अलग कंटेंट होते हैं वो वापर सकते हैं या सिंपली एक पाउडर मिलता है जिसको हम सीतोपलादी चूर्ण कहते हैं सीतोपलादी चूर्ण जो है ये चार पांच कंटेंट का इसमें खड़ी शक्कर वगैरह इस चार पांच कंटेंट उस पर होते हैं तो वो इसमें सीतोपलादी चूर्ण भी हम जो है शहद के साथ शहद के साथ जो है इसका चार डन हम पेशेंट को दे सकते हैं सितोकलादी चूर्ण है वासा सिरप की मैंने बात की है फिर बाद में आप जो है इसमें और आयुर्वेदिक क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मार्केट में जो बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है जैसे कि चवन प्राश अवले भी अवेलेबल है वो भी आप इसमें जो है वापर सकते हैं दोस्तों फिर आप इसमें जो है अगर आप किसी पेशेंट को दम लग रहा है तो उसमें श्वास कुटा रस श्वास कुटा रस जो है ये आयुर्वेदिक फार्मुलेशन है बैद्यनाथ का या किसी भी कंपनी का वो वापर सकते हैं दोस्तों फिर आप जो है बहुत सी मार्केट में इन्फ्लुएंजा के ऊपर टैबलेट uh, भी अवेलेबल है जैसा फीफा ट्रॉल एम कंपनी का फीफा ट्रॉल टैबलेट है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं या एमीवीर फाइटो फार्मा का एमीवीर टैबलेट है जो कि फ्लू के लिए यूज़ होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही आप जो है संशमन uh, वटी जिसका नाम है जिसको हम गुड़ुचियादि घनवटी भी कहते हैं उसका भी जो है कफ कोल्ड रायनाटी इसमें जो है फीवर में अच्छा है यूज़ है दोस्तों थ्री बोन कीर्ति रस इसका भी रस जो है फीवर में बहुत अच्छा यूज़ होता है रनिंग नोज़ में अच्छा यूज़ है दोस्तों फिर आप जो है अलग अलग प्रकार की मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध हैं जैसे कि जिसमें फिफाट्रॉल मैंने कहा एमीवीर कहा लक्ष्मी विलास रस भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें दम लगता है कफ जिसको बहुत ज़्यादा है ऐसे पेशेंट में हम लक्ष्मी विलास रस यूज़ कर सकते हैं गुरु जी की मैंने आपको बताया तुलसी आप यूज़ कर सकते हैं तुलसी आप यूज़ कर सकते हैं तुलसी का तुलसी का रस भी ले सकते हैं या तुलसी का ड्रॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार के मेडिसिन जो है ये वायरल इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स में हम पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में प्रिपरेशन के बारे में बात करें अगर आपको रनिंग नोज़ है या फिर आपको रायनाइटिस है तो आपको पता होगा कि जिसको हम नेज़ल इरीगेशन कहते हैं एलोपैथ में या मॉडर्न मेडिसिन में उसका नाम नेजल इरिगेशन है सोडियम क्लोराइड से वो करते हैं बट हम आयुर्वेद में उसको हम जो है नस्य कहते हैं जिसमें हम नाक में तेल डालते हैं जिसको हम नस्य कहते हैं जिसमें एनो तेल का यूज़ हम करते हैं बहुत से बुक्स पे इसमें आला अवेलेबल है नस्य करने के लिए हम ऐसा सर ऊपर करते हैं और नाक में तेल डालते हैं वो जो तेल नाक में जाता है उससे जो है नेज़ल जो पैसेज है पूरा क्लियर होता है दोस्तों तो उसकी वजह से क्या होता है नेज़ल जो बैक्टीरिया या जो भी वायरस वहाँ पर उपलब्ध है वो सब वॉश आउट हो जाते हैं दोस्तों वो जो है आपके थ्रॉट में आते हैं उसको आपने गार्गलिंग करके बाहर निकालना है ये एक नस है जो है एक बहुत बड़ा उपक्रम है जो कि पंचेंद्रिय जो आपका ऊपर का जो इंद्रिय है वो खोलने के लिए जो नस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हो आपको आज का जो ये टॉपिक है अच्छा लगे